кештегі талдауындарда тұрған шариктерді маусыл шынға топтаймыз ең көп топтаған болса бірінші орында шоны қолады, мау арқа жақтарына қапталдарына бөлініп батады мүмкін болса жағалыда қаректен өлмей арқа жақтарда ойнап қоя ала құрметті қонақтар дәстүр құрметті қонақтар дем беріп қол шағыстыралар. бір екі tabla, tabla katanga he. охо палуандар жарайсыздар бір біріңіздерге жақын тұрыңыздар жаңа репер жақсы хайуандар іле Бұл мына репетиция болған конкурс ең башқалар Азыр, Koldu көтеріп алып, hiçbir koldu işletmeyiz. Kim koldu işletken bu soru штраф tuğanlar. Штраф son жанында адам болса баяғыдан бұл ауыл қоштасқан бұл ауыл қинап жүріп аламыз айтып қояйын еме конкурс әлбетте қызықты болғанға әрекет қылып ойнап беріңіздер қолды тигізбей жерді сүзесіңер же бір біріңерді сөзіңер же неге секіресіңер ең бірінші жарып бүткен болса бірінші орынға ошонып қалады туғандар салат телефон ошонып қалады үш деген э қол менен қармамай жоқ жоқ мынанын ішіндегі бардығын жарабыз бир дагы керек ким биринчи жарып бүткөн болсо биринчи орун ошонуку секирип отуруп кыпчып эми өзүңөрдүн фантазияңарга жараша болот бири бириңерди кучактасаңар деле жарылат бирок бирөө дагы аралаш керек кол менен жармай жок көрүп турасыздар туугандар макулбу бир эки белек, бұл дағы қол телефон. Бұл конкурста бірінші орын, екінші орын болмайды. Бұлардан құдалығы, бұлардан достық ынтымағы жеңді деп есептейлі. Баракелді. Конкурсанттар олжалы. Рахмат. Рахмат. Pero estándar, hashtag.